Setelah menonton pre-release episode 14 drama Penthouse Season 3 ada satu hal yang membuat drama update penasaran dan menyampaikan sebuah pendapat terkait ending dari drama Penthouse Season 3. Hal ini mungkin terdengar sangat aneh dan tidak mungkin. Namun jika berkaca dari keajaiban yang dikatakan oleh penulis terkait ending dari drama Penthouse, maka hal ini mungkin bisa saja terjadi. Sebelumnya sudah tersebar luas jika drama Penthouse akan berakhir dengan sebuah keajaiban. Namun keajaiban seperti apa yang akan terjadi belum satu orang pun bisa menebak. Sampai akhirnya prerilis episode 14 drama Penthouse Season 3 tersebar. Dalam prerilis tersebut, Berona yang akan mengadakan konser pertamanya mendapat sebuah kiriman bunga dari orang yang tak dikenal. Bunga tersebut ada bunga mawar berwarna yang selalu Berona dapatkan di setiap penampilannya. Sokyung mengatakan jika Sim Suryon adalah orang yang menyukai bunga mawar berwarna biru dan Berona mengatakan jika mawar biru tersebut berarti sebuah keajaiban. Apakah pesan keajaiban tersebut disampaikan oleh penulis drama Penthouse lewat bunga mawar biru tersebut? Kali ini drama update akan mencoba untuk memberikan teori menurut drama update terkait arti dari keajaiban pada ending drama Penthouse dengan arti keajaiban dari bunga mawar biru tersebut. Jika dipikirkan kembali, seperti Sim Suryon adalah orang yang mengirim bunga mawar biru tersebut kepada Berona, Meskipun pada episode 13 drama Penthouse Sim Suryon terlihat jatuh ke dalam danau dan tidak ditemukan lagi, namun Sim Suryon mungkin masih bisa selamat jika dia menyiapkan semua halnya untuk memalsukan kematiannya. Seperti pada video ini drama update telah mencoba membuat teori terkait bagaimana Sim Suryon memalsukan kematiannya untuk menjebak Chon So Jin. Tanda dari mawar biru tersebut semakin membuat drama update percaya jika selama ini Sim Suryon masih hidup namun memalsukan kematiannya dan bersembunyi di suatu tempat. Hal ini Sim Suryon lakukan untuk menjebloskan Chon So Jin ke dalam penjara seumur hidupnya. Sehingga Sim Suryon harus benar-benar memalsukan kematiannya dan bersembunyi di suatu tempat. Namun meskipun sedang bersembunyi, Sim Suryon tetap mengawasi anak-anaknya terlebih Berona yang sedang meniti karir untuk menjadi soprano terkenal. Sim Suryon juga seperti adalah orang yang selalu mengirim mawar biru setiap penampilan Berona. Bahkan mungkin saja secara diam-diam Sim Suryon selalu menonton penampilan Berona tersebut. Mawar biru tersebut mungkin adalah tanda yang dikirimkan oleh Sim Suryon kepada Berona yang mengatakan jika Sim Suryon sebenarnya masih hidup dan baik-baik saja. Yang jadi pertanyaan adalah kemanakah Sim Suryon selama ini, dan apa yang dilakukan Sim Suryon selama ini, menurut drama update, Sim Suryon tidak sendirian dalam pelarian dan persembunyiannya tersebut, namun sepertinya ada seseorang atau bahkan orang-orang yang bersama dengannya. Mengingat ending drama Penthouse ini adalah keajaiban, apakah mungkin Sim Suryon adalah orang yang selama ini menyelamatkan Oh Yun Hee? Hal ini mungkin terdengar tak masuk akal namun jika memang akan ada sebuah keajaiban, mungkin saja Oh Yun Hee diselamatkan oleh Sim Suryon namun Sim Suryon menyembunyikan Oh Yun Hee dengan beberapa alasan. Sama seperti halnya dengan kematian Sim Suryon yang dipalsukan dengan alasan untuk memberatkan Chon So Jin. Kematian Oh Yun Hee mungkin saja sengaja dipalsukan oleh Sim Suryon untuk mengalahkan Jo Dan Tae dan Chon So Jin. Karena kematian Oh Yun Hee berperan besar untuk mengalahkan Chon So Jin dan Jo Dan Tae karena mereka berdua terlibat dalam kematian Oh Yun Hee. Jadi mau tidak mau kematian Oh Yun Hee memang harus tetap ada dan Oh Yun Hee harus disembunyikan. Namun karena Jo dan Tae dan Chon So Jin sudah tak berdaya, maka Sim Suryon dan Oh Yun Hee mungkin akan segera bisa muncul kembali. Jika memang Sim Suryon hidup dan ternyata dia adalah orang yang menyelamatkan Oh Yun Hee maka ini benar-benar sebuah keajaiban. Apalagi jika seandainya Min Seol Ah masih hidup dan dirahasiakan juga oleh Sim Suryon. Maka ending drama Penthouse benar-benar sebuah keajaiban yang sangat luar biasa dan membagongkan.